Surprise, motherfucker. Oh, cut. Why, oh, why weren't you drowned at birth? Oh, no, shit, shit, shit. You're a total moron. Halo guys, tapi di sini Oh, this ain't right, guys. got. Put this shit over so I can fuck out of here. A few moments later. もう死んでいる。 om om dia jadi om om lagi masih oh oh gitu jadi kita megang di Yeah, boy. Playing my best friend. Silly rock, man. Wait, wait, wait, wait, wait. Wait, cuma mau ribut. A few inches later. Gimana dah? Nanti kita cari ini enak kali ya. Kita, kita cari. Eh, ini gimana sih? Maksudnya? Oi. Yo yo Andre, Andre. Oh. Can you hear me? Bruh. Surprise, motherfucker! Lompat, lompat, Ampun, ampun guys, ampun guys. Nope. Nope. Nope. menjadi psikopat, nggak apa-apa. anjing. Ini tutorial menjadi psikopat gue nih. Bunuh orang. Contoh-contoh anak anjing. Lagi mau belajar psikopat.

surprise, motherfucker. Wow.